Good morning, Mr. Lynch. It's July 18, 2021, and it's a Saturday in Diddy Naples, 20 Celsius degrees, so about 68 Fahrenheit, and this means that uh, it's not uh, that uh, very oh, very very very very hot day like in these days in this period because the temperature uh, dropped by 10 to 15 degrees and so it's a little cooler in fact it's um, mostly mostly cloudy it's total cloudy <laughs> and today uh, i was thinking about a thing that uh, I will show him uh, shortly. And what uh, he just saw is a cup with a variegated chocolate ice cream with a few tablespoons of Nutella and a little Lion's caramel cereals on top. And I add the Nutella and cereals and so uh, spectacular is an understatement. it won't be uh, as powerful and uh, beautiful and as Twin Peaks Cherry Pie, but I assure him uh, it's worth it. Try it. It is sensational. Um, and um, in Sweater Report I speak little in English and little in Italian. Now I speak in Italian. Come può vedere dalla mitica finestra, la tenda colorata, come dicevo prima appunto oggi non abbiamo, e eh, come dicevo anche nei giorni scorsi, eh, da oggi, quindi da, da, questo momento in poi, da stasera dovrebbe iniziare a piovere e quindi la temperatura si è anche abbassata, come dicevo, e dovrebbe piovere, dovrebbe essere brutto tempo fino almeno a mercoledì, martedì, mercoledì, dopodiché a martedì, mercoledì dovrebbe rialzarsi la temperatura e dovremmo avere di nuovo qui 11 again those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. And so from the mythical window with the colored curtains and from my mythical keyboard, have a great day, him and everyone too.